Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak klik animasi kita, ha serunya. Ya budak, lo ni ambil ya. Mau sabuk kau hanoi. Amo ah, sabu orang boleh buat nganyi ke Amo lah biar. Dia kata mau kecil dah, tak besar. Apa Amo aja no jadi tu bomo nak suku besar sikit ya. Supol aku tadi nak royak lah sain. Aku banyak ke orang dua nyanyi. Aku pun rasa nak cari juga tu bomo. Muna bomo ke mana ya? Hai. Aku nak suruh tekak aku jadi betul sikit. Kita mengaku ni asal ni. Aku nak ikhtiar cari tu bomo ni. Ngerti, ambo tu cakap makan nasi, roti dia tak besar. Ha, lagi, kok mana, apa ya? Itu eh, kita tanya sama eh, Mak Mau tahu ke Pak Dek Bomo tu Mak? Oh aku tahu lah Mana Mak? Hujur kapur ha, Jusu, jusu kapur Nombor tu Bomo lah Maksud aku Patut kita nak jalan kaki kau Mak? Ah, aku ada mutu ke ni Pagi pun mampu rotak aku Apa Mak Soho kau mampu rotak Mak? Oh Nyanyi tu hek Bila kita nak pergi Mata Bomo hek Bolehlah Kita nyanyi tiga orang ke Kita tunggu buat kita tiga ni Naik motor bema Bolehlah Baik, baik yo. Kita ni sudah tunggu dah motor bemak ni Kita sudah sapa dah ke motor bomo Tak Dia ada rumah ke dah ni Kalau kira tak bomo tahu Kan ambil dorek ke semacam Ada nu Nampak tu gobek no Ada Ah, kalau begitu, orang tiga orang ni apa dengan sebab mari tepat pada kentuk nojo tok bomo wak sepuluh putih, wak sepulih malam. Royak bia. Ya? Royak mo dulu. Jadi gini tok bomo, kita mari ni ke ada lah kanuk kita tok bomo. Ajak gapo dia awe royak betul-betul awe jangan susuk kucuk. Jadi kita ni bosel, tali tubik kedai kompi nak duduk nganying wak nganyi guano. Orang kata kita kecil lah. Dia kata tak cukup makan. Lepas tu, kita makan nama semua nasi tapi tak besar. Lepas tu, mari nak mesong atau bomoh lah. Lagu mana nak suruh besar sikit. Kalau boleh setengah kaki lagi tak apa Ah boleh lah ni Tapi kena carilah juga kandok usia dia ala-ala kita nak misuh nak bomo tak boleh benda tu tak jadi boleh benda tu jadi boleh kata tu jadi gapo ya dia tu bomo kena kerah ke hok kerah tu kerah kena pergi cari apa nama ni ku dalam hotel lah sikit gapo ya dia sikit bantu buke batu batu air susu rima boleh secupok ya gerung air susu rima pula dah Nanti tu kita berhenti kita kita nak mati tu. Ah mari hak nombor dua. Nama apa pula hari ni? Kita hari ni nak misah juga tak mau sepuluh putih sepuluh mana. Misah gapo dia? Kita sabuk perut lah Orang kapur masalah kat kita Dengan kita nganyi gapo sore wak nganyi wak tekok bokok dua wak nganyi wak tekok bokok lepas tu lepas tu kita ajak nak minta betul boleh naji, boleh tak mama ha boleh awak ada boleh lepas tu ada <laughs> jangan kado suka takut takut tak kabo ha lepas tu usia dia ke dia kayak tak mama begini awak kena dengar yang boleh kita dengar kita nak cari selalu ada saya betul dah tekak aku tak ada orang buat dengan ni begini awal awal kena cari satu kepada ke pokok daun tak ada buah tak ada batai tak ada kalau boleh pokok tu boleh kata kau tentu jadi wok pakai siuk sini dulu nanti dah sebentar kita nak tanya orang kita mak mak gede eh cuma mari sebentar mak gede ya ya Aku tentu dah mak Orang tak lewat dengan ni Asa? Tekok aku nak yang wila ni betul tak? Betul kuat nak kau tengok belok lagi tu Tak bisa lagi lah sama Tak kadang nak murid Upah berapa? Tidak upah mak desa ku cari benda Tak habis duit lah sama wei Tak kau kita jalan kaki gi Gapa dia dia nak ya? Aku helai lah sama wei Ada kau tak pokok Dia nak kerah dia Gak Gapa dia? Goyak dulu, goyak dulu. Dia nak pokok daun tak ada, batang tak ada, buah tak ada, akar tak ada. Kalau boleh pokok gotu gak sama. Tidak dia puruh atas kepala aku jadi butuh strik Lalu, Ah, kena fikir dulu ya. Pokok gapo, buah tak ada, pohon tak ada, ni dia duduk tak gapo, sungguh. Mulai lagi dulu ya. Mundur relax, jenis, betul ni. Aku pula, gilir aku baiklah juga hari ni Ha gini wo, Kita bukan kata niat tak kebudak tau wo. Orang duk nganyi kita kita malu Kalau boleh wo tak payah Gini Orang duk nganyi palok kita ni Dia kata sama tanah bangun tak naik rupu Pasal Pasal tinggi gendoh Ha ha ha Lepas tu jadi nu hari nak tahu nak bomo lah. Buat gua nak tahu eh. bayar tahu, bayar tak? Ah, kita boleh cari bagi-bagi hok kita benda kanok tu. Begini awek. Tak sedut gosing petua dia nyo Kena cari Apa nama ni Buah Tak ada poho Tak ada akar Tak ada tahu Wak mari buah tu gak Sia penyakit awal ni Wah kerja tak tahu ni Babu, babu, babu. Sini, sini, sini. Ah, kalau begitu ramai-ramai ni Magelit mana Royo saya sama Dijau kapo Ho ho ho ho Pak Abu lanjut sama Kau ada dia sang kaya dia Jadi gini Pak Abu Ambo ni masing-masing Tiga orang ni ada nyakit belakang tapi jumpa dengan Tok Bomo Tok Bomo suruh hamba pergi cari air susu rimah muda Hamba malah pergi cari Habis iya dia duduk using Sebab dia cari benda usia Tok Bomo nak tu tak ada benda tu Wayah banget wayah ha ha ha ha Jadi gini Pak Abu Kita nak rayak ni Dia suruh cari pokok gapo Tahu tak ada Akar tak ada Buah tak ada Batal tak ada Dia suruh bawa pergi kat dia nak pisau tekok kita Oh, mu jangan bodoh lah kau ya. Aku nak oyak lah juga pada di kamu. Kalau tu mau mau tu oyak gitu gak pelawak ya kau ya. Tu mau mau oyak terus tiba bu. Hanya kata pelawak. Kita naik mutu sama lagi sini dia oyak nak pokok kau tu. Aku nak oyak kamu oyak. Ha, mau cari seratus tahu tak jumpa pokok kau tu. Tak jumpa kau ya. Kalau tak ada toge kata bang modok raya Prabu. Panah-panah pun mulu. Tak ada raya. Tak ada mana dia kata ada. Pokok tu gak raya. Pokok tu ada. hok gelak tebe. Tika. Tu lah dia panggil pokok nak uje. Ha ha ha ha. Ah, kena lah tak bawa lagu ni. Pokok kau tu tak pahu sungguh lah pokok nak uje. Hmm, satu sendeknya kita sakit. Ah, Agak lah Lagu mana tak tahu kita ni Pak Bu, ha, Kalau gitu awal ni nak tanya ke dia Kita ni susah ke buah Buah gapo pohon tak ada Batal tak ada Daun tak ada Agak lah po Buah gapo lah Pak Bu <laughs> Nak cari mana tak temu Awal jangan tiok Awal jangan menangis Buah tu ada Ada ada Wah dia Wah hulu awak Ah, wahulu. Pada kena lah tak bawa mo. Cuti, banyak-banyak besi wele. Ambo ada sari susu lima Suruh jadi besar Hmm, kalau susu lima Kak Abi Abi Mak Bukan kau besar lah Kau pendek Nyuka kau lima Malu kau orang lah Serabut lah perutnya Tuk Bama Kalau betul, kalau betul Pompo, pompo saya tengok, saya tengok tahu ke? Orang puas, orang puas. Tunggu sapu sini duduk soye. Dok wano kita tegur demo tak sejawa. Nak kata tak ada mulu kita tengok ado. Kita nama Hayati weh. Oh ya Hayati, sedak nama tu. Kalau begitu, bombo, ejar sana. Ejar, takut dah lagi, takut dah lagi. Nanti dulu ada mak kepala lemu jule Kita tanya dia Buat apa sini tunggu siapa dia Amba Duk bila bas sini weh Pombo, Pombo Kalau gitu betul kau tak bertinggal ni Betul kau tak Nampak pakai laju atas lain semua Atas lain semua laju Amba nak kaya weh Anak orang kaya Bapa comel-comel jadi lagu ni <laughs> Malu dah Oh, dia mahu tu bayar tu ngejar weh Tak kata kelih orang tino je tu ngejar Ya saya orang beko tu pun tangguh lah Tak kelih tino dulu nak ngejar Ngejar ke apa ya? ngejah tidak boleh kata ejah lah Hak tino tu pula orang tengok tahu dah Dari tu nak sabah pakai rambut Diterima apa pakai nampak tu Hmm, no, orang nemeh tu tak eh Hmm, kira apa nak nombor tu kat parut dia Bobo saya, tak kipas lain pula Pak nyanyi, sedap sikit Tekek kau mak Oh, perih, perih, perih, perih Mari kita pergi nyanyi sampai mak bayar Cik. Gapo dia ke dia? Jadi kita nak gelik kok mana ni Said sebab kita jalan banyak ni. Kalau kok ni jalan ni jalan tengah ni jauh. Kiri kiri kiri. Kalau kiri semua pagar. Kanan kanan kanan. Ah kanan ni lalu ku kubur ni. Aku kubur tu mau gerungnya biya, ngosek biya. Ngosek bernama kata eh hatu dia tidak makan kita. Dapat dia kosek ya. Eh, eh kita pergi kan ni. Ingat biya kubur ni kan ni biya. Lalu gerungnya biya. Hmm, saya boleh lah tu. Kejap dah dapat, dah buat tak tahu. Itu tak tahu. Itulah tak tahu, nak jadi tahu. Dekuano senyak sunyi mutu ni memang Ah, biminyo lah kali Ha, aku ayak je Habis minyak Bibi ti saya tahu kamu Buat beli kapal dia mah eh, Hei, sakit hati Ah, sudah kerja lah uh, Dia dah dapat endah dah hmm, Misih pula dah Tak tanya tahulah kita duduk sing dengan nyibuk Misih tu mari tu Mana lah eh. Oh tu lah Mayagel bayo Nyata lah ke mana ma- Melalui kot telefon ni mesin ni Kau hatu hata mesin. Haa Gak eh Kat kubur ni Lama kadung kau teriak sama Atu nengak banyak kaya lah sak ni Atu, atu gapoh dia oh, kita takut ke bayi lah ni Atulah ni orang dia takut tak ada kelepa Nyamik gotu, nyamik goni, nyucuri gotu, nyucuri goni Hak tu yang kita takut ya. Ah, tu lagu mana bayar aku pada curi Enggak lah itu kita bimbing, hak bimbing dah kita takut ni misalnya orang masuk atu kita kira orang masuk atu ha orang masuk atu dia temu untuk bawa motor atu tu baik lepas atu masuk orang parok ni parok mana ya Ha, ke judi klik lomoh halah pula kak. Klik timbuk ini. Ha, berat we, Kita ini apa ya? Ha, tak ada berat lah. Walik lah ni lah sa'i. Aku tengok sama. Tu jerit yo ya yo ya tu. Masuk atu tu. Lah, ha, kok atu apa ya?